Somos Baracuncas. O próximo día 2 de xullo, se queredes disfrutar da festa, vémonos na foliada da memoria. En Moneixas. Lalín. Inxerta. Inxerta. Inxerta. <laughs> Esto sí que tuvo ben.